Ось Юця повернулася з роздачі пахлави. У мене ще дві пахлавинки лишилось. Так, давай знімемо їх на цей на історичну пам'ять. Ага. От, а тим часом. Ну так, звичайно, йде роздавай. А тим часом ось люди коротше, ходять, гуляють. От. Не розходяться Ну, дехто розходиться, а дехто гуляє все ж таки. От, З лівого берегу і на правий. От, це наші сусіди по цьому по, а, а, цей, по ланцюжку. Всім спасибо, всі свободне. От Юльця стоїть, гризе свою пахлаву. Та мені що дві треба роздати, я не знаю, кому Ну, ходи пропоную, я не знаю. Е, Це е, вивчай прямі продажі. От, ну, от, от, от такі от, коротше, у нас вийшли прогулянки. Це, коротше, таке нічне місто у нас. Оно цей благородний мент. Ну, таке, це питання, Дмитро. Я, ну, це була іронія. Якщо ти. Все. Героям слава! А, от, героям слава, і все, на цьому ми закінчимо. Слава Україні!